Day, Idolin, happy birthday. Naot unta nga daghan pang katuigan nga moabot kanimo. Happy birthday, Day. Na maura ni ako. Happy birthday. Sumay <laughs> Sumisulti. Pagtarong og tuon, Day, kay Arman sa umaabot nga ma mahimo kang profesional. Mahimo kang profesional magkatabang katabang ka sa imong ginikanan. Pag binuotan ha. Ah, Happy ah. birthday na lang. Gusto na. Aw, ah, mao ba? Di ba maka